Yes. para una que se, eh, para representar a Ocelo. Caixas de papel e cartón de leite para representar a capa baixa da superficie terrestre. E baixo o mar. Cola e agua mezcladas a partes iguais. Papel de jornal e papel de xente. Con estes materiais temos formado o sol, as nubes, as montañas e as rochas eh, que representamos na maqueta. Después cubrimos con la mezcla de cola y agua y los papeles en Todos estos elementos lo que permitimos que se pusieran duros y pusiéramos pintales. También empleamos cartón para hacer las finas de agua y anillo. Como podéis observar, para explicar esta etapa construimos una montaña con nieve en por la que descorre un río Omar, donde atopamos estas que posteriormente explicará un compañero en una isla. También engadimos a capa de terra que debajo de la superficie terrestre e mar para explicar esa otros subterráneas. Y finalmente engadimos el sol, las nubes, las gotas de agua, en eh, a eh, Que todos tres elementos que interveñen en los... raspados da de dun lugar a outro. Cambian ah. estado físico tal como iremos vendo. A, ah, na Terra podemos atopar a auga en distintos estados. En estado líquido, como a dos mares, océanos, lagos ou ríos, tamén podemos atopala en estado sólido, como a dos glaciares e montañas, e tamén podemos atopala en estado gaseoso, como as nubes. Como adicionaron os compañeros a semana pasada, un 71% de superficie terrestre primeira fase comeza coa evaporación. A evaporación ocorre cando o sol tenta a superficie das augas, dos ríos, dos mares e dos océanos e sube á atmosfera, onde terá paso a, se a seguinte fase, a condensación, que é o proceso polo que a auga en estado líquido pasará de novo, de estado gasoso pasará de novo a estado líquido. Aquí na maqueta podemos ver como a auga evapórase e sube á atmosfera. fase. Durante ela, o aporte de agua que subiu a atmosfera grazas á evaporación concéntrase en pingas minúsculas que, se, que forman nubes e brecen. Na maqueta podemos observar as nubes. Unha vez aquí, e tal como xa dixemos, a auga pasa dos seus todo líquido novamente como consecuencia da, con, da condensación, o que nos leva ao seguinte paso, a precipitación. Como acabamos de sinalar, a precipitación é o terceiro paso no ciclo da auga. Ten lugar cando a auga condensada da atmosfera, é dicir, a auga das nubes, se ten en forma de pequenas pingas de auga en forma de neve ou xarabia. Na maqueta podemos observar como pingas de auga e a neve caen nas nubes. No caso da neve ou da xarabia, que sucede que a auga pasa do estado gasoso ao sólido, nun proceso coñecido como solidificación. Posteriormente, polo deseo, a auga volverá a estado líquido nun proceso coñecido como fusión. Na baqueta podemos observar como na está no cume da montaña e a causa do deseo, dicir, do proceso de fusión, formanse os ríos. Este, como podemos observar, do seu curso, ata chegar á desembocadura, onde desembocan moitos ríos ou mares. O caso da nosa maqueta, desemboca no mar. A cuarta fase do ciclo de auga é a introducción. É un proceso no que a auga que cae na superficie terrestre procedente da precipitación penetra no chão, unha parte aproveitada pola natureza, é dicir, os seres vivos. Esto otras letras de las aguas subterráneas correspondientes bien la maqueta. Esta agua vuelve a su punto inicial, en este caso el mar. As augas subterráneas poden formar acuíferos, que son estructuras baixo terra cheas de auga. A quinta e última fase do ciclo da auga chama transporte. Esta fase inclúe o desplazamiento da auga a través la superficie, grazas sus declives e accidentes de terreo. Para entrar de novo nos ríos, lagos, mares e océanos, o que dá lugar de novo ao comezo do ciclo da auga. Na nosa construcción, a auga desemboca no mar. O transporte, ademais, é o principal responsable de erosión e transportes e transporte de sedimentos. Por exemplo, os deltas son consecuencia de la fase de transporte. Pero de las macetas, como podemos ver en las macetas, son accidentes geográficos que tienen lugar a desembocadura de un río. Están formados por los sedimentos que arrastró los ríos durante su curso. Eh, ¿Sabéis por qué se esta maleta? Porque suelen ser forma triangular que es la misma forma de la forma letra creta delta que es a letra D do es alfabeto. En síntesis, el tal como podemos ver, a auga do planeta circula y cambia de estado de forma constante. y por eso decimos que es una viaje con retornos. Pero por qué importa el ciclo de agua el ciclo de agua es fundamental para o mantemento da vida na, a vida na Terra e o sustento de todos os ecosistemas terrestres. Os seres humanos temos a responsabilidade de preservar o bo funcionamento do ciclo da auga, xa que nas nosas accións levan cambios climáticos e a, e a contaminación na biosfera, poñendo en risco a destrucción da auga e a vida na Terra. un experimento, un experimento para, para hacer chocolate. Necesitaremos un bol, un grano, agua quente, seo y colorante que nos servirá para disimular el caldo base. Primero le botamos agua quente en el bol. Después le colorante. está, está. Agora en riba o prato. E ¿Eh? removemos a auga. encima o prato e os encima do prato. Esperamos un pouquiño e veremos como se van formando pequenas gotiñas. Grazas, evapora... Grazas á fase de evaporación, co calor da... como a auga estaba quente, evaporouse, pero ao chegar ao cambio... ao chegar ao plato, como o plato estaba frío, reduciuse a, condensa, a condensación, que cando a auga pasa de estado gasoso a estado líquido. O colorante non subiu, Porque, porque cando se produce a evaporación do mar é como a sal, non sube, e por iso as botas son transparentes e a chuvia é doce.